W zasadzie nikt nie śpiewa o starości, która jest taka niepopularna, może nieładna, piękna, nieciekawa, choroby, jakieś ciężkie doświadczenia, traumy, które ludzie przeżyli w życiu, może rodzina się odwróciła. Wiecie, to piosenkę tak, też napisałem w poczcie. Znaczy, to jest ciekawe, że, że kiedy to już miałem jako melodię taką skomponowaną, nie miałem tekstu, Tekst tak powstał w poście. Pamiętam, że głównie czytać moich przyjacieli i też modliłem się. W ogóle post był oczywiście zupełnie innej intencji. Nie miało to w ogóle nic wspólnego z, y, z muzyką, z piosenkami. Ale Pan Bóg taki jest właśnie cudowny, że Pan Bóg właśnie wtedy, kiedy się do Niego przybliżałem, kiedy starałem się z Nim rzeczy tylko szczególną więź nawiązać, to właśnie wtedy szczególnie błogosławi. I ten tekst powstał w poście. I powiem Wam teraz ciekawą rzecz. Kolejny post, który miałem ileś tam czasu później, udróżniałem, miałem nagrane dużo w studiu, nagrane były gitary, jakieś wokale, jakieś wiecie, rzeczy, po prostu było takie nowy, gotowy do, do wydania na płycie i któregoś dnia jechałem sobie do pracy, pracuję w policji. Tak, na marginesie może to nie jest zbyt ciekawe, ale pracuję w policji. Jechałem do pracy samochodem i słuchałem sobie tego utworu. Leciał na mnie głośnikach w samochodzie ten właśnie epilog. I wiecie, ja jadąc samochodem nagle po prostu włączam jakiś film. Piłem naćpany, nie piłem, nie paliłem czarnych, nie jadłem grzybów. Po prostu jechałem sobie do pracy w poście. I wiecie, po prostu oglądam film. I to, co zobaczycie na, na teledysku, na, na tym wideotypie, to jest to, co wtedy właśnie ja zobaczyłem w, tym, tym, w, tym, yy, w tej wyobraźni. jechałem do pracy samochodem, prowadzę samochód, oglądam film, kiedy dojechałem do komendy, to już po prostu ryczałem i wiecie, po prostu grochami, gdzieś mi takie robił. Więc szybko wziąłem, wziąłem wiecie, y, kartkę w pracy, już zapisałem, zapisałem szybko pomysł, nie? Starszy człowiek rodzina, samotność, godność, dom opieki, samertanin, blablabla. I do wszystkiego pisałem i to leżało po prostu, wiecie, gdzieś tam sobie w sercu i na tej kartce parę miesięcy. Kiedy, kiedy już miałem pieniądze na, na nagranie teledysku, to y, trzeba było poznać osoby, które chciałem, żeby miały brać udział w tym teledysku. Czyli trzeba było znaleźć człowieka, który jest stary, e, który jest dość stary, ale nie na tyle stary, Y, żeby nie mógł po prostu zagrać tych rzeczy, które chciałem, żeby zagrać. Człowiek, który zobaczycie w teledysku, nazywa się Bogusław Neza. Modliłem się y, za taką osobę, żeby Bóg mi, mi, to, mi taką osobę dał. Dzwoniłem do wielu takich domów tych samotnych starości i, i w końcu zadzwoniłem do domu tych Samarytanin, które studiały i tam pogadałem z taką jedną pielęgniarką, Tam powiedziałem, no mamy tutaj pana, bo no, nazywasz pan Nezer, no ma 98 lat, no mi się, że przedało, jest taki jeszcze kumacy. I wiecie, po prostu, po prostu pojechałem do człowieka, wziąłem pieniądze, pojechałem do tego Samarytanina. On temat wiedział, że ja przyjadę, że mam jakieś propozycje w ogóle. Kiedy pogadałem z nim, po, z nim o mojej płycie, o projekcie, o pomyśle na, na rzecz tego cud, na to, że ten cud jest, że, że ten cud to jest dar od Boga, i że cud to jest narodzenie dziecka, że cud to jest też to, że żyjemy, że stajemy rano, że mamy pracę i są, jest, jest wiele cudów. I cud to jest też starość, prawda? Starość to jest też cud. Może nie dla wszystkich, ale e, dla osób, które, które, dla których cud, starość nie jest cudem, no to po prostu mogę powiedzieć sobie tyle, że po prostu, że idźcie do Boga, bo Pan Bóg Wam pokaże, że starość też, też można, można doświadczać cudów i starość jest cudowna, kiedy jest ukryta w Bogu. Kiedy Pan Bóg opiekuje się Tobą, kiedy Pan Bóg jest w Twoim życiu, kiedy pamiętasz o tym, jak cudownie Bóg Cię prowadzi w życiu, kiedy sobie zweryfikujesz swoje życie, doświadczenia, przeżycia, historię i dostrzeżesz tym wszystkim palec Boże. To jest niesamowite. Pan Nezer, yy, kiedy spotkałem się z nim po obiedzie, opowiedziałem mu płycie i opowiedziałem mu o teledysku. Oczywiście nie rozumiał słowa teledysk, więc wyjaśniałem mu to wszystkimi różnymi sposobami. Nie rozumiem tego. Mówię, Panie Bogdanie, ja chcę nakręcić o panu film. O panu film. to jest taki emerytowany farmaceuta. Miałem w ręce jego dokumenty, wiecie, indeks ze studiów, 33 rok w rozpoczął ja y, na Uniwersytecie w Krakowie, farmację. pokazano mi zdjęcia archiwalne no i no, w, ogóle, w ogóle bardzo fajny człowiek. Jak zobaczyłem, kiedy wchodził po zdjęcia, <laughs> no, tak, miał szafkę, miał, miał taką szafę, nad miał napis na, jeszcze I miał tam te zdjęcia, mówię, no nie, to pan nas pokaże. I mówię, ja wyjdę, nie, nie, nie, ja sam wyjdę. I wiecie, no, był 98-letni, szporty praktycznie był gorący, sporty sandały, taka mizerka na tym, wszedł na ten stołek po prostu, tam grzebu, o, popatrzył, to, to nie jest to, to nie to. to coś, to był lekarz, szpital 99 rok, to nie to, nie? Od zdjęcia. I zszedł z stołka, wiecie, po prostu, to jest mnie rewelacja, wiecie. Ja stałem, myślałem, że on spadnie, bo coś, że mam na ręce, sam wszystko po prostu załatwił. Pokazał mi te zdjęcia, i kiedy opowiedziałem mu teledysku, że chcę, żeby on robił brał, wziął w tym udział, powiedziałem, że muzyka jest religijna, i powiedziałem, że chcę, żeby, że nakręcę o nim film. Nie o jego życiu, tylko po prostu o, o życiu kogoś wyimaginowanego, kogoś sobie kogo mi Pan poznać jakąś historię, ale że on będzie grał tamtą rolę. I wiecie już, żeby, żeby stracając po prostu, Mezner zapytał mnie wtedy, już krótko mu wyjaśniłem, ile on ma mi za to zapłacić. nie, to nie. Ja do tego gościa, żeby był aktorem, bo nie? I on mi chce płacić. Reżyserowi, <laughs> no, scenarzyście. Znaczy tak. Wiecie, po prostu on powiedział, że on nie chce żadnych pieniędzy. Człowiek, to jest człowiek z arcy samotny. Córka w wieku 50 lat popełniła samobójstwo, skoczyła z jeżowca w Krakowie. Yy, brała udział w stworzeniu yy, Polka jakiś lat tych bajek, tam często było jedno wypisane. Jego żona zmarła w Smardaginie na Alzheimera. Po prostu samotny człowiek, sam na świecie nie ma nikogo. Rodzina, ojcowie, matki, siostry, bracia, wszystko nie żyje. Po prostu został sam, sam na świecie, jeden, jedyny. Nie ma żadnej rodziny. Tylko zdjęcia, wspomnienia, nic więcej. I po prostu ja mówię, że nakręcą nie film. No i po prostu też oczywiście bardzo chcieliśmy z osobami, które tam, tam pracują, że pan Nezer jako taki, taki zadeklarowany ateista po prostu też do Boga przytulił. Bo wiemy, wiecie, człowiek, który ma 98 lat, który ma prawie 100 lat na karku, to nie przynajmniej nie ma co mówić, jeszcze, jeszcze 100 lat, 100 lat nad życiem, nie? A tak. jak, jak rozumiemy, czym jest zbawienie i rozumiemy, czym jest życie wieczne i troska Jezusa i troska Boga o zbawienie każdego człowieka, to y, kiedy się w to wczujemy, jak bardzo Bóg, jak bardzo Bóg zależy na zbawieniu Pana Mezera, to i na tym leży. I bardzo chciałem, żeby Pan Mezer się do Boga przytulił, żeby Go poznał, żeby Go doświadczył. Pan pracuje w tym miejscu i on tam, tam są wszędzie chrześcijanie, ale tam ciągle coś jest nie tak, no nie? I wiecie, jak Pan Mezer, jak powiedziałem, ateista, jeżeli słyszę, przecież Pan często przewijamy te słowa w bo Panie Boże, jak Pana zdrowie? A, chwalić Boga dobrze. A, dzięki Bogu dobrze. Wiecie jak to jest, no nie? Jakie jest naczelne hasło ateistów? Co ateiści mówią? Dzięki Bogu jestem ateistą. Wiecie co chodzi. Tak właśnie jest. Pan Mezner dzięki Bogu, dzięki Bogu zdrowy, dzięki Bogu chodzi, daje radę, jest światłem jeszcze. Powiedzmy tylko tyle, że on nie jest pewien, nie gwarantuje że on to udźwignie mentalnie. Znaczy w sensie, że jeżeli będziemy się o coś mówić, to to nie da jakby nic tak nie będzie mówił, to Pan powie na końcu, życie to cud. To jest ta warowana trudna, nie, nie, nie, to damy tak radę, damy tak radę, powiem życie to cud. No i wiecie, po prostu tutaj i mamy trochę, prawda? Zdjęcia, trzy dni zdjęć, gorąco, lipiec po prostu, wiecie, zdjęcia na cmentarzu, zdjęcia tam w domu jachcie po prostu. I zobaczcie, jak 99-letni człowiek po prostu zagrał scenę, kiedy, kiedy graliśmy scenę w kaplicy, kiedy on tam klękał przed, krzyżem, kiedy miał w ręku Biblię po prostu wiecie, no, z trudem po prostu, z trudem powstrzymałem po prostu w ogóle wzruszenie, bo to jest niesamowite. 100 lat, bez Boga, nadal niby bez Boga, a jednak, wiecie, no jednak coś ciągnie do jednak ten krzyż, jakaś taka cześć, nie? I jakaś taka godność, jakieś, jak, jakaś taka nadzieja na to, że wiecie, mi się wydaje, że, że on miał, miał, miał takie, takie też jakieś myśli może sercu, że on może ludzie narobić no, jakieś wielu złych, złych rzeczy w życiu i nie wierzy w to, że Bóg może mu to wybaczyć. On teraz w to żyje i myślę, że pewnego dnia może nawet już pan, pan Mezer to yy, no zrozumie, prawda, ale doświadczy tego. Ale Mezer to jest Krakus. Pochodzi z tego miasta, tu się wychował, tu pracował. W czasie wojny pracował w Wieliczce, pan Mezer. Zobaczmy teledysk i utwór Spójny Życie do Cud, utwór pod tytułem Życie do Cud, epilog. Przeczytaj, Panie